estão sem fome pela presença de Deus. Se você não está faminto, se a sua intenção aqui está sendo estar em outro lugar, a não ser na presença de Deus, eu estou duvidando aqui que você não conhece o poder. porque uma vez que você olha para ele, uma vez que ele sua vida. Assim, assim. Ele começa a mudar suas circunstâncias. Tá você tem que seguir adiante, você não pode voltar para trás. Porque não existe nada que seja igual a esse plano. Não existe nada do mundo que seja